Είμαι ο Γκρίγκ τη καρδιά σα. Ήρθαμε εδώ πέρα μαζί με τον Φρίαδα, κάθεται από αυτή την πλευρά, για να φτιάξουμε ένα κρεβάτι για την GR Nail που κάθεται από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά. Ε, θα φτιάξουμε το κρεβάτι Χέμνες. Είναι ένα ένας καναπές κρεβάτι. Είναι ένας καναπές ο οποίος παράλληλα είναι κρεβάτι μονό ή μπορεί να ανοίξει γιατί έχει δύο στρώματα το ένα πάνω στο άλλο και να γίνει διπλό κρεβάτι. Οπότε πάμε να προχωρήσουμε στη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου για να το δούμε και φτιαγμένο μέχρι το τέλος.